Gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Are you two? Are you three? Are you four? Are you five? Are you six? Are you seven? Are you eight? Are you nine? Are you ten? Are you eleven? Are you twelve? Are you thirteen? Are you fourteen? Are you fifteen? Are you sixteen? Are you seventeen? Are you eighteen? Are you nineteen? Nineteen. Yes. Masala pus. Sugalvok norą, make a wish. Stipriau. No. Dabar aš pučiu vieną visus. Galim iš pas visus. Gerai. Šitą mes, mes visus tikime. Gerai. Visų augusi jie nenori. Ne, neįspausk jiems. Jau. Reikia šitą kažką. Dabar vaškas. Nu, jo vaškas. Nu, tai nieko bus išvaškuota. Nespausk, o taip tiesiog palaikyk. Va, va. labai gerai. Nu, viens, du, trys. Но ну, да не бъдат организовки има. Мята, я с организовки. Че ли Ой, И баш гало, ну, ой,